ça, le 4. Voilà. Siku hizi nimehama cha kusakwa na mambanga, siku hizi nimehama cha kusakwa na mambanga, libidi nimehama nimesunda kao sama, libidi nimehama nimesunda kao sama ukinicheki hauwezi rada, saina kaa kama fala, chekea hauwezi rada, saina kaa kama fala, bado sura mbaya unaweza dhani nilikanyagu, bado sura mbaya unaweza dhani nilikanyagu, sura mbaya unaweza dhani nilikanyagwa, nilikanyagwa yako ni vita ya Usama ya Usama ya Usama Siku hizi nimehama cha kusakwa na mambanga, siku hizi nimehama cha kusakwa na mambanga, libidi nimehama nimesunda kao sama, libidi nimehama nimesunda kao sama, kinjake huwezi rada saina kao kama fala, bado sura mbao unaweza dhani likanyagwa, bado sura mbao unaweza dhani likanyagwa maudhui wa Portman wanajiunga rada amsafishia wanajiweza na rada akimanga mangwai nasikia niko fiti fiti Taliban Taliban Taliban Taliban ndiyo nuru ya Taliban Taliban Taliban Taliban ndiyo nuru ya Uniban Kaambol Kaambol Kaambol besti sana Kaambol Kaambol Kaambol besti sana nawapenda pendanga wote mabonjo wa porno stupid saa zote pendanga visana pendanga sana pendanga visana pendanga Mpendanga sana nampendanga visana sana nampendanga sa pendanga visano pendanga msano supanaitwa sili pendanga visili pendanga visili pendanga sili pendanga visili pendanga na pendanga visili unichanganya akili kila siku joza wiki changanya akili kila siku joza wiki namchanganya akili kila siku joza wiki changanyanga akili kila siku joza wiki mpaka misilani kila siku niku waza nawazanga waza napendanga kuwaza piganga mchoki dwai ndo napili napendanga mchoki nikojoka jaba tools jo ni manjoti nikona kadoo kanatosa joka nikona kadoo kanatosha joka whisky nampendanga visili pendanga visili msupa anaitwa sili pendanga visili Pendanga visili pendanga visili pendanga visili supa anaitwa sili pendanga visili anachanganya akili pendanga visili